momentos que has vivido te enseñaron que la vida, las caídas son para volverse a levantar. Si no encuentras tu camino, nunca te des por vencido. Lucha con la fuerza del guerrero que hay en ti. Y verás que siempre hay un nuevo amanecer. rendido. Eres invencible, lucha con el corazón. Los momentos que has vivido te enseñaron que la vida, las caídas son para volverse a levantar. Si no encuentras tu camino, nunca te des por vencido. Lucha con la fuerza un nuevo amanecer. Te enseñaron que la vida, las caídas son para volverse a levantar. Si no encuentras tu camino, nunca te des por vencido. Lucha con la fuerza del guerrero que hay en ti. Y verás que siempre hay un nuevo amanecer. Los momentos que has vivido te enseñaron que la vida las caídas son para volverse a levantar. Si no encuentras tu camino, nunca te des por vencido. Lucha con la fuerza del guerrero que hay en ti. Y verás que siempre hay.